Mm. Benvenuti Elvandor, cari elfi, cari umani, ci troviamo in una provincia del tipo Assi e vediamo che tipo di eh, schieramento nemico dobbiamo affrontare questa volta. Abbiamo come eh, truppe da mischia leggera un eh, vecchio orco unità di vecchi orchi a due stelle eh, muove di 4 corre potremmo dire e colpisce a eh, una distanza che è unità da corpo a corpo eh, poi abbiamo tre unità di briganti astuti a 3 stelle 1, 2, 3 eccole qua infine altre tre unità di orchi generali mutati orchi generali a 3 stelle ok per cui abbiamo di fronte ben 7 unità uniche ora in questo caso dobbiamo vedere come disporre approfittando del fatto che abbiamo qui eh, l'arciere d'elite che è l'arciere d'elite che ha iniziativa 18 ma avendo di fronte tre unità di briganti astuti che hanno ugualmente eh, stessa iniziativa 18 la cosa da fare è mettere 3 per mantenere l'iniziativa e tenere fermi i nemici ok quindi entriamo vediamo lo schieramento nemico ok allora eh, è chiaro che dobbiamo mettere in preponderanza golem perché i primi che saranno si avvicineranno e sono da affrontare e eliminare per primi sono tanto il vecchio orco quanto i tre briganti astuti tre unità di briganti astuti ok se vediamo allora questo è il lo, possibile spostamento della prima unità di brigante astuti questa della seconda questa della terza parzialmente impedito nell'avanzamento da parte di questo ostacolo naturale di questa roccia eh, questi ostacoli naturali sono importanti bisogna imparare ad utilizzarli quindi io direi che bisogna mettere almeno 3 unità di eh, golem metterli in questa posizione centro mezzala eh, sinistra ala sinistra mentre qua approfittando del fatto che non possono essere aggiunti da nessuna delle unità nemiche mettere due unità di arcieri ok ovvero sia uscendo andiamo chiaro quello che è stato detto in maniera concreta allora rientriamo nella provincia mettiamo lo schieramento allora al centro un golem alla mezzala sinistra un altro golem alla mezzala destra questa volta un arciere unità di arcieri di nuovo all'ala sinistra unità di golem e altra unità di arcieri all'ala destra ok entriamo vediamo come risulta adesso lo schieramento ok eh, eh ok il primo brigante asturdo è già partito perché stanno in tre allora in questo caso muove eh, uno di loro è andato a tirare ad un'unità eh, di golem perché gli arcieri che altrimenti sarebbero stati come dire colpiti stanno fuori bersaglio per lui ok eh, non so se la stessa cosa succederà sì potrebbe accadere anche con la seconda cosa facciamo noi? ecco per evitare guai 6 ok teniamo provvisoriamente queste unità fuori portata ok quindi facciamoli passare facciamo passare ok vabbè adesso la cosa da fare è contrattaccare il più presto possibile allora qui abbiamo un, eh, nonostante che siano come dire feriti come vedete comunque i golem riescono a infliggere pesanti danni ecco qua e anche il vecchio orco che è avanzato di corsa è stato messo in condizioni di non nuocere ora qui dobbiamo fare entrare in gioco le nostre truppe vedete che intanto gli orchi generali sono avanzati per non trovarceli poi subito tutti quanti rosso e dobbiamo no, questo era prevedibile lo sapevamo però come dire il danno è comunque limitato perché comunque questi arcieri nemici, i briganti verranno immediatamente eliminati ok attenzione a non chiudere le proprie unità l'una con le altre a questo punto la cosa che possiamo fare è mantenere uno schieramento ok cerchiamo di metterlo in modo da la prima cosa da fare sarebbe cercare di lineare uno per volta partendo anche gli arcedi dovrebbero riuscire a farcela da sole eliminare ecco, senza compromettere perciò i golem in questo caso queste staconi naturali possono essere utili per esempio se un golem riuscisse a portarsi in questa posizione su questo esagono pur essendo a distanza ravvicinata non avrebbe da temere la controffensiva dell'orco generale perché deve aggirare l'ostacolo e quindi si avvicinerebbe ma non arriverebbe a contatto e non potrebbe fare niente che magari lo vedremo in un prossimo video tanto per evitare come dire il contatto il golem prudentemente si tengono a distanza e lasciano che siano gli arcieri a fare piazza pulita sempre manteniamo istanze di sicurezza e visto mai ma comunque la battaglia Elvan Splend gloria agli elfi gloria alla compagnia di Nerys <laughs> Targaryen la, la eh, battaglia è terminata qua eh, invito grazie per la visione e alla prossima